Ich glaube, wir sind auch in Ketten durch Luckau vom Bahnhof gelaufen. Und hinter uns schlossen sich dann die Tore. Wir waren, <clears throat> wurden dort eingekleidet, kam die Zuchthauskleidung, unsere Privatsachen wurden uns alle abgenommen. Und <clears throat> da kamen wir in eine Zelle, äh, so zweimal vier Meter mit drei Mann. Und da sollte in den nächsten Monaten und Jahren sich unser weiteres Leben abspielen. War Luckau als Zuchthaus überbelegt. Äh, in Einmannzellen waren drei Mann drin. Wie es in den großen Zellen war, weiß ich nicht. Wir waren ja <clears throat> isoliert. Aus der Zelle kamen wir ja nur raus in einer Freistunde, in einer halben Stunde. <clears throat> Da mussten wir Abstand wahren zu anderen, durften nicht sprechen. Unterm Fenster ein Bett, das andere Bett war an der Wand äh, hochgeklappt und der dritte Mann, der lag unten auf dem Fußboden, auf Matratzen. So lebten wir dort in der Zelle. Äh, die Notdurft mussten wir in der Zelle verrichten. Wir hatten in der ersten Zeit keine Arbeit. Nachher äh, hatte man uns Arbeit gegeben, da mussten wir Jutefaser aufknüpfen oder aufwinden so. Äh, das äh, äh, war von also die Dreschmaschinen, die Erntemaschinen, die hatten ja automatisch hier gebunden, nicht die Gaben. Nicht? Ne? Und diese Jute mussten wir wieder, und da war ewig ein Dreck im, in, dem, in, dem, in der Zelle mussten nachher auch abends unsere Zuchthauskleidung und die Schuhe rauslegen. Die waren dann vorher draußen. Äh, die hatten Angst, dass wir fliehen oder weiß ich. Post bekam ich von meiner Schwester und sie äh, schilderte, gut grüßte auch von den Eltern und behandelte oft so wissenschaftliche Themen, die anregten zur Diskussion. Wir waren ja drei Mann. Äh, die anderen beiden waren auch aus dem Sportprozess. Äh, habe dann nachher später äh, auch die Genehmigung bekommen und konnte Debattenschrift lernen. Aber zum Üben hatten wir nur eine Schiefertafel. Und da natürlich Debattenschrift ist ja eine Illusion, aber da habe hab ich das auch gelernt.